¿Qué opina usted de la crisis actual? Gracias por su colaboración. No hay de qué. ¿Cuánto tiempo le han afectado los recortes? Un rato. ¿Piensa usted que los recortes servirán de algo? Es un argumento comprensible. ¿Usted cree que con los recortes subirá el kilo de nueces? ¿Es cierto que debido a la crisis os estáis volviendo vegetarianos? Con la crisis le llega a usted para zapatos. ¿Es usted tolerante a la lactosa? ¿Qué opina usted de nuestro vídeo? La verdad es que prefiero el de José Ángel. Vaya hombre, he perdido un fan.